戦に集いし者の二ちよ出陣の時行こうか いは友との絆不動なる山のごとく の皆様のご声援に感謝ありがとうございました